dança pra caralho, mané. Ele é a mulher Mostra, mostra, mostra a marca da maldita. Mostra a marca da maldita. Caralho, essa é da boa. Essa é Suíça. Mas é tão gostoso, é tão gostoso. Gogó não mexe não, hein? Mentira, o Gogó não tá mexendo. O Gogó, o Gogó tá travado, rapaz. Tá fechado o registro.